tiga. Coklat. Merah muda. Thank you. hingga coklat abu-abu muda. Wow! Ungu. Wow! Abu-abu. Wow! Jingga. Wow! Hitam. coklat